my God！炸酱、大煮菜，很漂亮吧？很漂亮。今天三月二十四，我们要去那个釜山。釜山卡米拉，希望可以看到樱花。对，因为看网络上那个 Instagram 那个樱花好像已经开了。对。然后我们两个人拖一个行李。 觉得很方便，机票又很便宜。对，机票居然比巴士便宜耶！对呀，很夸张。巴士来回大概要五万多，五万多块，然后 K T S 单程就要五万多块。没错。可是飞机来回四万五千块， <laughs> 超便宜。那我们要去搭那个机场巴士，要搭到那个金浦。我们刚刚 check in 完毕了，超快，非常。 好久没有坐飞机了。给大家看一下国内线的机票，就是就是一张，一张纸，就是一张纸。对，一张纸。我好像搭廉价航空都是。嗯，乐桃也是。乐桃也是。对，漫。你要吃吗？这是什么？无忧生可乐。对，可爱啊，牛奶口味。这呃，就是各大商场都有卖那个香蕉牛奶，还有出那个奶茶口味。好棒哦。 这个不知道好不好喝，我们去釜山的时候再买来喝。 只是去上一个厕所，然后我们的行李就被问说：“哎，是不是你们 k i t 的是不是绿色的？”好像整台飞机只有一两个人有地行李。三，这是金海机场，我第一次来这，神奇哦！应该是国际线，看得到吗？哦，大家去做什么？轻轨上面那个。Yeah。 我们一到，我们要去咖啡厅，结果不知道还在山上。我们正在爬山。我爬这个坡，爬了一啊，好累啊！天啊！咖啡厅是谁找的？是我，是我找的。好累哦，而且好热哦。等一下要把，等一下要把毛衣脱掉。 春玉，春丽，春丽是谁？天哪，你不知道春丽吗？小红豆吗？我收马尾，什么东西？花一样的我，请帮我上韩文字幕。花一样的我，郭小龙是吗？对，笑死宝宝，一直不煮我笑太开。 现在在广安里，已经到广安里了。然后我们要去 Airbnb，我们订两晚才多少钱啊？订两晚才一个一个人一千五，超便宜的。对，是我们是十三楼的高美景，虽然风有点大，可是超美的，你们看。 天呐！天呐！这是我们的民宿，我们的 Airbnb。哎，厕所也好干净哦！天啊！开箱一下，这是我们厕所，可以踩进去，蛮简单的，蛮干净的。那个是热水器吗？干净哦！一起进去吗？好。耶！非常大的房间。正常两碗清拉面。对。 <laughs> 然后还有一个双人床跟一个单人床，好大哦，好干净哦。给你们看，这个窗台也太美了吧！Oh my god，露娜，你你看你超美的，哇！等一下应该要坐在这里拍照，天哪！该不会这边全部都是海鲜洞吧？只有这一栋。 这个是海鲜，也是，我也觉得，哎，感觉有啊，他们个古意什么的，烤肉店什么的，哇塞，啊，然后还有电，还有水，太棒了，好便宜，CP 值超高的，CP 值真的很高哎，这边，哎，里面是清洁用具，要给我吸地板啊，帮我们头发很多哎，笑死，真的，还有化妆台哎，各位，在这要带一个？都有哎，对啊，这边上比较久。 哦，可是也不错啊。然后它还有这个我需要的离子夹。真的吗？嗯，在这里还有吹风机也是粉很好的哎，吹风机也是很好的吹风机。这是我想要买你最喜欢的手拿镜，笑死宝宝。然后还有这个我想买的这种化妆台，哎，不错哎。

鱼、虾仁跟肠，那个烤肠，个公钱。真的好好吃哦，小看不多。这是什么？我不吃。对，有烤肠，然后跟拿拿鸡、章鱼。 然后 C 五，这个烤肠，那后 C，嗯，C 五是虾子，哇，超好吃哎，超下饭。 我们第一餐，第一餐，真的，这间店叫做 k i m 蚂 k i 蚂蚁家，嗯，很好吃，推推。我得，很漂亮，晚上开灯了，蛮漂亮。哒哒哒哒哒。 给你们看晚上的那个景，哇，嗯，好，哇，超漂亮的，给你们看。我们的房间是可以看到整个广安里的大桥，好美哦！哎，有人在放烟火，说，对，那边咻咻风。哎，叫炸鸡，等一下炸鸡配这个夜景，还不赖吧？不急。 이가진이 이가진이 임창정 노래 들어주세요 네. 이가진이 내가 저지른 사람 들어주세요 나이스 要好好跟他沟通要理性沟通他怎么这样子啊够爱吗 够就可以吗这样这样안녕我是用 <laughs> 嗨，我是露娜。我们今天来吃韩国炸鸡，吃哪一些呢？吃 Chicken，我最喜欢的嫩嫩鸡鸡，耶耶！噔噔噔噔噔噔噔！哇，好多，超多的，太多。我们是吃，这要中午吃青阳辣椒美奶滋口味，对。这个看到了。 我们不是专业吃播，我们就是试吃而已。放下，下，不要走。唱给死迷当。我想先吃气死球。好，看他不会看。看会不会看戏？看到。其实我感觉我们这是冷掉了，相信。嗯。不知道大家喜欢的炸鸡是哪一家？对啊，我好久没有吃那种，我比较常吃。 美西康奈，嗯嗯，美西康奈好吃。美西康奈的那个奇多口味超好吃，他家很常出奇怪的口味。对，最近有什么米拿铁，对，咖啡铁口味。大家如果有想要看特殊的口味炸鸡开开箱的话，在下面留言。对我们考虑二零会买来吃，我考虑一下。 <laughs> 我怕我不吃，要换吃。哪一个？对，你喜欢吃鸡腿还是鸡翅？一二三，鸡翅。跟 <laughs> 我一样。像不像跟我一哇，洋葱好呛。 我们吃不完了，没有办法了，没办法了，太饱了，真的还没喝完，对，炸鸡没有吃完一堆，可乐也还没有喝完，还有这样，有没有这么肉呢？ <laughs> 我们投降， <laughs> 我们明天再吃呗。对，差不多要来去准备卸妆，对，再见，拜拜。